no que levantaron un módulo de espellos onde se mostra un país fantástico e onde a serea torturada canta e fai perder as naves da memoria. As naves da... as naves... as... Os grandes constructores das cunetas da morte pavimentan a estrada do regreso. Os cotelos ermolan nos barrancos. Foron de noite, foron por ti de noite, como foron por Alexandre. Foron de noite. Os seus ollos non perciben a luz, odian a claridade, as formas albas, o fulgor. A súa única luz sae do tubo escuro dos fusís. Foron por ti sorrindo, nocturnamente e con aleivosía. Foron por ti, Daniel. É un estandarte negro na retina.